И така, здравейте всички, аз съм Лупи и днес ще играем Майнкрафт и това е тази зона, която сме направили. Това ще бъде новата ни къща. А, да, с а, Рай... Рай... R... R... R... И... I... Добре, мога да му прочита името, сори, но ето, и даже моя глава, защото не убиха да, имам два, две глави на Крипър, да, скелети, шест, да, зомбита. И да, е ютубър, аз тук съм ютубър. А, да, хора, благодаря за 740 абоната, но а, ние ще продължаваме да строим къщата, а вие можете да наблюдавате, да започваме. А. надявам се тази първа част да ви е харесала. Сайта лайк, абонирайте се за канала ми и ще се видим в следващия клип, който ще бъде втора част. И е, чао, чао!